તો કોમોડેટી સ્વાદદાતા દ્વારા જણાવ્યું હતું કે હાલ રૂ બજારમાં ઢીલાશ યથાવત છે વૈશ્વિક મંદી અને સામે કોટન યાર્ડની માંગ ન હોવાથી રૂ બજાર સતત નરમ પડી રહ્યું છે ને જેના કારણે કપાસમાં પણ ઢીલાશ જોવા મળી રહી છે ને આજે રાજ્યભરની થઈને એક પોઈન્ટ દસ લાખ મનની આવક નોંધાઈ છે અત્યારે બજારનું ચલચિત્ર સાવ વિચિત્ર થઈ ગયું છે ન્યુયોર્કમાં સામાન્ય સુધારા સાથે એંસી સેન્ટનો વાયદો હતો એમસીએક્સમાં સ્થિરતા તો રૂ બજારમાં સો રૂપિયાનો ઘટાડો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો તેની સાથે કપાસિયા અને ખોળ બંનેમાં દસથી લઈને વીસ રૂપિયા સુધરવાના સમાચાર છે જ્યારે ભાવની વાત કરીએ તો આજે તેની ક્વોલિટી મુજબ ચૌદસોથી સોળસો પચાસના ફોર જીમાં સોળસો પચાસથી સોળસો સિત્તેરના બોલાતા ગામડે બેઠા સોળસોથી સોળસો સાઠ સુધીના ભાવ ઓફર કરાય છે છતાં ખેડૂતો વેચવા તૈયાર નથી સૌરાષ્ટ્ર અગ્રણીમાં અડસઠ હજાર મણની આવક છે જેની સામે સૌથી ઊંચો ભાવ સોળસો નેવનો બોલાયો હતો તે ઉપરાંત એક બેઠક દરમિયાન કપાસની સરસામાં કહ્યું છે કે આવક ઘટેને ડિમાન્ડ વધશે એટલે ચોક્કસપણે ભાવ અઢારસોથી ઉપરના જોવા મળવાની સરસા છે તો ચાલો જાણી લઈએ હાલના કપાસના બજાર ભાવ બોટાદ ચૌદસો સન્નુંથી સોળસો ચુમ્મોતેર મહુવા આઠસોથી સોળસો ને સિત્તેર ગોંડલ એક હજારથી સોળસો એકવીસ કાલાવાડ ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને એકત્રીસ રૂપિયા જામ જોધપુર ચૌદસોથી સોળસો એકવીસ ભાવનગર બારસો પચાસથી સોળસો ને પાંચ જામનગર ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને સિત્તેર બાબરા ચૌદસો એંશીથી સોળસો ને બાસઠ રૂપિયા રાજકોટ પંદરસો એકથી સોળસો ત્રીસ અમરેલી અગિયારસો સત્યોતેરથી સોળસો સુડતાલીસ સાવરકુંડલા ચૌદસો સત્યાવીસથી સોળસો અગિયાર જસદણ ચૌદસોથી સોળસો ને ત્રીસ જેતપુર એક હજાર પચાસથી સોળસો એકવીસ વાંકાનેર તેરસોથી સોળસો ને બત્રીસ રાજુલા બારસોથી સત્તરસો ને પચીસ હળવદ તેરસોથી સોળસો ને સાત રૂપિયા તળાજા તેરસોથી સોળસો દસ બગસરા તેરસો પચાસથી સોળસો ને દસ માણાવદર ચૌદસોથી સોળસોને ત્રીસ વિંસ્યા તેરસો નેવથી સોળસોને અઢાર રૂપિયા ભેંસાળ ચૌદસોથી સોળસો પચીસ ધારી તેરસો પચાસથી સોળસો ને સોળ હારીજ પંદરસોથી સોળસો ને પચીસ ધાનસુરા ચૌદસોથી સોળસો ને વીસ રૂપિયા વિસનગર તેરસોથી સોળસો ને પચીસ વિજાપુર પંદરસો ચાલીસથી સોળસોને બાવીસ કુકરવાડા અગિયારસો ચાલીસથી સોળસોને પચીસ હેમદનગર પંદરસોથી સોળસોને એકવીસ રૂપિયા માણસા બારસો એકથી સોળસો કડી ચૌદસોથી સોળસો ને સત્યાવીસ પાટણ તેરસો પચાસથી સોળસો ને એક થરા ચૌદસો એંશીથી સોળસો ને ચાર રૂપિયા ગઢડા પંદરસોથી સોળસો ઓગણીસ ધંધુકા ચૌદસોથી સોળસો બેતાલીસ વિરમ